Alléluia. Levez-le en hein. l'air. Alléluia. Qu'a écrit non. Je même pour me citer non. Depuis moi, les coteaux et apparaître. Ou à citer non. Toko non. Alléluia. Contrôlez, contrôlez pour nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout l'idée. Le la joie à chercher partir d'esprit qui va là. Au nom de Jésus. Alléluia. Satan. Montrez. Au nom de Jésus. Encore dans le bureau. Montrez dans le bureau. Au nom de Jésus. dans le Au nom de Jésus. La reine des esprits. Yes. Montrez dans toi nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ma force. Au nom de Jésus. Ma force. Au nom de Jésus. Ma force. Au nom de Jésus. Ma force. Au nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Koto ya m'a foué même, m'a crasé Kadda Kounyala. Au nom de Jésus. M'a Dieu dans la Bible Kounyala. Yes. 900 milliards. 900 milliards même sur toute planète Au nom de Jésus. Dans tout l'univers là. Au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Alléluia. Toyra Kila. Amen. Koto ya. Amen. Il te met 1% tout tout côté à la fois. Au nom de Jésus. Marie-France. Non, de Jésus. Avancez. Marie-France. Nom de Jésus. Avancez. Au nom Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Avancez kotoya, kotoya, kotoya. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Avancez. Alléluia. Ou pas arrêter, m'a cassé code. Yes. M'a cassé chaîne. Non, de Jésus. Montez, montez, montez, montez, montez. Au nom de Jésus. Montez, montez, monte montez, montez, monte montez. Au nom de Jésus. Amen. Montez, montez, montez, montez, Au nom de Jésus. Au nom monte Jésus. Montez, montez, montez, montez, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montez, montez, montez, montez, montez, de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Montez, montez, montez, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. de toute planète. Au nom de Jésus. Planète Jupiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De tous côtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. tsunami. Le monde de terre. Comme l'on de Comme des eaux. Alléluia. Tout dégât. Alléluia. l'esprit de Jésus. Gardez, gardez, gardez, gardez. Au nom de gardez l'esprit qui a délivré. Amen. Gardez l'esprit qui a venu. Au nom de Jésus. Gardez, gardez l'esprit qui a venu. Amen, amen, amen, amen. Gardez l'esprit qui a venu. Au nom de Jésus. Gardez vos sens qui a venu. Au nom de Jésus. Gardez vos sens qui a venu. Au nom de Jésus. Gardez révélation qui a venu. Amen, amen, amen. Gardez l'esprit qui a venu. dans le nord. Gardez l'esprit qui a venu. Laisse l'ouest sortir. Il a montré, il a montré, il a montré, il a montré, il a montré, il a montré. Sur tout côtés, tous côtés, tous côtés. Dans le Avancez. dans le sud de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen, amen, amen. Avancez. de Jésus. Alléluia. Alléluia. arrête là pour le monde visible on allons la raide pour le monde invisible, Satan. Amen. Amen. Tremblement de terre, tsunami, Alléluia. missile, bombardier. Yes. Mais pas en Haïti, non. Tout côté. Tout côté dans le monde entier. Alléluia. Gloire à Jésus de mettre pas portes cachées des côté. L'esprit a caché à l'omniscience, à déterrer. Au nom de Jésus. Maintenant, manque Marc, Marc Satan, Non, de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. te de yo. On te demande Satan. Alléluia. La mort est visible. Alléluia. La mort physique. Amen. Entrez, entrez, entrez, entrez. Que moi ressuscité. Parlez des morts. Que moi ressuscité. Que moi ressuscité. Que moi ressuscité. Moi à bon Dieu élevé. Alléluia, alléluia. La mort de Satan. Au nom de Jésus. Entrez, entrez, entrez, entrez. Amen, amen, amen. Dans l'esprit. Oh. Amen, amen. Que moi ressuscité. même dans la bouche le cœur. Que moi ressuscité. Fouez même dans la bouche la baleine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Montrez dans le cimetière. Amen, amen. Montrez dans le cimetière. Yes. Dans tout cimetière, quand montrez, montrez, montrez, Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avancez! Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. les Allez, les danger. Maintenant, on va le passer maintenant en tête pour tout qui là. Par la foi, on va le passer maintenant en tête pour tout qui là. Toute vieille main, condamnation qui est dans tête. Amen. Tout le monde porte toi. Tout le monde qui d'accord l'évangile dernier temps. Passez main en l'air comme en bas. Passez maintenant en tête nous. Passez maintenant en tête nous. Passez main en tête nous. Amen. Démon monté, non passez maintenant tête. Oh non. le rayon de Dieu. Oh non. faut plein nettoyer, faut le nettoyer. Oh Faut plein nettoyer pour le recevoir. Oh non. Il y a provision pour le recevoir, mais faut plein nettoyer. Il y a provision pour le recevoir, mais faut plein nettoyer. Oh Oui. <laughs> Il y a provision pour recevoir, mais faut plein nettoyer. Faut plan nettoyer, passer mais faut plan nettoyer. Mbase men fop la netwaye Mbase men nan tout tet ki la Hop la netwaye Aleluya Mbase men nan tet ki la Hop la netwaye Mbase men, mbase men, mbase men Aleluya Aleluya ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais quelle opération. Quelle délivrance. Quelle opération. Alléluia. Quelle délivrance. Que ton nom soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. chanter. Zandam un jour. Hein. Alléluia. Alléluia. mettre New York, ou de mettre Canada, ou de mettre en Afrique, même dans un rivière vin, loger mais on va moi. M'kebe mais on. Alléluia. M'kebe mais on. M'kebe mais on. M'kebe mais on. M'kebe mais on. Loger mais plonger mais. Pour la femme la même que t'en as mais Oui. Yes. Ou pas qu'à kebe mais ça. Yes. Oui. Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Vive le sang de Jésus. Vive la gloire de Jésus. Kotoye en France. Alléluia. Même Kotoye. L'on jamais jamais arrivé jouer nous. Alléluia. Toya kira. Alléluia. Gloire. L'on jamais. Alléluia. Bon courant. Bon énergie qui a traversé. Pour la déterrer des morts. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bon énergie qui a traversé. Alléluia. Amen, amen, amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour l'énergie qui a traversé. Alléluia. Pour la nettoyer vaisseau. Hein. Nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Pour la nettoyer vaisseau. Hein. Alléluia. Mais a besoin de nettoyer. Au nom de La nourriture est prête, nettoyer plat. Au nom de Jésus. Amen, amen. Le meilleur veut venir joindre nous. Hein. Assoyez à la même disloque avec ton côté avec moi. Jésus. Amen. Oui. Oui. Gloire à Jésus. Le monde invisible qui fait. Alléluia. Le monde invisible en flamme. Au nom de Jésus. Oui. Gardez des gars. Alléluia. Gloire à Jésus.